sports and studies are completely different things, people say. And you have been a successful athlete and a brilliant student for a couple of years. So tell me, what was your experience in combining sports and your studies. Did you find it difficult? Yani ben 6 yaşından beri yüzme yüzüyorum. İlk başlarda zordu eğitimde, sınavlarda çalışmakta falan zorlanıyordum. Fakat yaklaşık bir 10-11 yaşından sonra bunlara alıştım ve artık zor gelmiyor. Okay. Do you think sport even helps you in your studying? If yes, why? Spor ders çalışmamıza yardımcı olur çünkü spor disiplin gerektirir. Disiplin gerektirdiği için yani derslerimizde de disiplinimiz yerine gelir ve daha çok ders çalışırız. Daha disiplinli, daha adapte bir şekilde ders çalışırız. According to your experience, can sports practice promote learning? If yes, in which way? spor öğrenmeye teşvik eder. Çünkü sporla ilgili bir sürü terim var ya da bir sürü sporcu ünlü onları araştırmaya teşvik eder. Yani çocuklar da araştırma duygusuna aşılar. What do you suggest to young people who are afraid of taking time away from studying if they dedicate themselves to a sport? Korkmamalılar çünkü bir yerden sonra alışırlar ve spor asla derslerini kötü yönde etkilemez. Hatta iyi yönde bile etkiler. Okay, thank you very much.